Ah, amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos, desde los más expertos hasta los más novatos. Y para eso hemos invitado a Fabio, él se va a presentar y nos va a contar qué hacen Kaspersky. Hola a todos, gracias por la oportunidad. Soy analista senior de seguridad en Kaspersky. Soy parte del equipo latinoamericano que monitorea los ataques cibernéticos que hay en toda región y este es nuestro papel de monitorear los ciberataques que pasan en la región y entenderlos y claro tener detección proactiva. Perfecto. Fabio, algo que generalmente la gente no entiende o no tiene muy claro es cuáles son los tipos de phishing que hay y, y de por sí, ¿qué es el phishing? Sí, esta es una excelente pregunta porque los ataques de phishing hoy son los más comunes en América Latina y hay muchas razones para esto. Pero en general, ah, phishing es un ataque ah, donde un criminal intenta robar credenciales, credenciales de todo tipo, ah, contraseñas de redes sociales, contraseñas de su cuenta bancaria, número de la tarjeta de crédito o otros datos sencillos que podrán ah, en las manos del criminal convertirse en un fraude. Ah, el ataque de phishing hoy es bastante común en América Latina. Los medios por los cuales se distribuyen son los que usamos todos los días, el WhatsApp, el SMS y los correos. Y son comunes porque es un ataque bien barato. A un criminal el costo es muy bajo, enviar millones de mensajes a millones de personas en un corto espacio de tiempo. Y si solo un por cien ah, hace clic e informa los datos, ya es suficiente para que el tenga, tenga ahí un, retorno ¿no? del, del, ataque. Entonces, ah, hay ataques de phishing de todo tipo en América Latina, pero la, su gran mayoría son los ataques con finalidades financieras. O sea, robar datos que permitan cometer un fraude financiero. Perfecto. Y, vemos que hay unos que entran por el email, hay otros que son un poco más sofisticados como el spear phishing, el whaling, que es eh, enfocado en personas de nivel senior en las organizaciones, el smishing y phishing, que son como a través de redes, como tú dices, y el angler, que, es cuando impersonan organizaciones, por ejemplo, cuando yo pido una pizza y me llegó mal, impersonan a la organización para obtener los datos de, de esa persona, ¿no? Y, y, hacer todas sus tretas. Sí, ah, la gran mayoría de los ataques de phishing que registramos en América Latina llegan por correo. Pero hay estas, hay estas otras modalidades. El smishing que llega por SMS, que es un canal bastante popular y muy usado por la banca hoy para enviar ah, alertas o informes de compra en la tarjeta. Entonces es un medio bastante usado. Programas de mensajería como el WhatsApp también. Aún hay ataques de phishing por teléfono, donde uno te llama y te pide para acceder a un sitio del banco, del gobierno, pero que de verdad es falso. Y hay este, estos otros ataques más direccionados a la gente mayor o direccionados solo a las empresas. O sea, el ataque eh, una vez enviado solo a la empresa que recibió el correo, por ejemplo, podrá acceder a la página falsa. Y la página falsa solo se abrirá y se puede ver el contenido a partir de una IP preaprobada por el criminal y claro, esta IP es IP de la empresa, de la, de la víctima. en su gran mayoría estos ataques siempre te llevarán a un sitio, a un sitio bastante similar al original. Muchas veces los criminales, los más profesionales, registran dominios con nombres muy similares al, al dominio ah, original, el verdadero, y los ataques aún ah, más avanzados usan códigos Unicode en la URL para que uno no se dé cuenta de que se trata de un sitio falso. Y al acceder y poner los datos ahí empieza entonces la colecta de los datos, que, que es el logro del criminal. Y con estos datos entonces así cometer el fraude. Entonces hay, hay muchas variantes, pero la, la creatividad del, del, del latinoamericano es increíble y es un ataque bastante usado hoy, eh, no solo en las corporaciones, pero también en el usuario hogareño. Fabio, cuando hablabas de usar Unicode en los ataques, ¿a qué te refieres los que no son tan versados en el tema? Claro, ah, nosotros conocemos nuestro alfabeto de A a Z, pero hay otros alfabetos en el mundo que tienen caracteres muy distintos del nuestro, como es el ruso, el chino, ah, el japonés, otros. Entonces, ah, para que todos los enlaces de Internet puedan atender a todos, a los que usan el alfabeto occidental nuestro, ¿no? Y las otras lenguas, fueron creados los Unicode, que es una tabla con todas estas letras de distintos alfabetos. El más chistoso es que hay letras bastante parecidas con las nuestras. Hay, por ejemplo, una T o una Z que se parecen con la nuestra, pero que de, verdad no son. Entonces, ¿qué hacen los criminales? Registran esos dominios con nombres mezclados, o sea, que tienen ahí nuestro, ah, nuestro alfabeto no occidental, pero con letras de estos, de estos alfabetos de otras lenguas ahí, y que se parece mucho con cuando uno mira, porque los navegadores de Internet están listos para aceptar los dos tipos, ¿no? Y cuando uno lo mira, se parece mucho con el original, pero de verdad no, no lo es. Otra técnica también bastante usada y, sin usar el Unicode por los criminales es cambiar unas letras, por ejemplo, en lugar de la L poner una I y, grande, ¿no? Y cambiar otras letras ahí para que el enlace se parezca con el sitio verdadero, pero que de verdad no lo es. Entonces al usuario hogareño o incluso las corporaciones hay que tener un ojo bien atento para encontrar estas URLs manipuladas, ¿no? Perfecto. Y acá, precisamente la pregunta que tenía era esa. ¿Qué se debe hacer antes, durante y después? Porque hasta el momento en etcétera hemos hablado mucho del antes, pero del durante y del después, eh, la gente hace poco nos escribía y nos decía, oiga, le di clic a un enlace de esos. Quiere decir que debo formatear mi teléfono, debo cambiar todas las claves que debo hacer. Entonces, no, me encantaría que nos dividas tu respuesta en esos tres momentos, antes, durante y después. Claro, sí, el antes es algo muy personal, porque si hay usuarios que la primera mirada ya saben que se trata de un fraude, de un enlace sospechoso y ellos no harán clic. Ah, pero eso es, una percepción muy personal y depende también del nivel del criminal, porque hay criminales muy avanzados que pueden crear un, ataque de phishing que pueden engañar aún los usuarios más experientes. Entonces es algo muy personal, pero, eh, en general ah, yo siempre digo a las personas que no tienen mucho conocimiento para que deleguen este, este análisis a un producto de seguridad, a un antivirus. Un antivirus, una vez instalado en sus dispositivos, va a analizar este enlace y si uno hace clic, la página es falsa, el antivirus te va a alertar, como este sitio es falso, no es el sitio verdadero y el producto de seguridad tiene ahí un montón de chequeos que hace al mismo tiempo para dar el veredicto de que esta página y este enlace son maliciosos. Entonces, la forma más fácil es, esta. Pero si uno ya hice clic y solo de acceder a la página sin poner ningún dato, ah, no es peligroso porque uno verá ahí que hay una página con con, los datos y, todo muy similar al original, pero si uno no pone los datos, no hay ningún problema. El problema es, cuando uno pone sus datos personales y envía. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Eh, es muy importante ah, eh, si, por ejemplo, si uno envió las contraseñas de redes sociales, es importante cambiar estas contraseñas el más rápido posible. Pero si uno envió ahí, por ejemplo, contraseñas de acceso a la, banca en línea o número de tarjetas, también es importante ah, comunicarse con el banco y pedirles para que ah, cancelen los accesos, para que reseteen los accesos ah, o que la tarjeta de crédito sea bloqueada. Entonces, depende, la reacción dependerá mucho del tipo de dato que uno informó en la página falsa pero en general es esto. Eh, la reacción dependerá mucho de, eh, de que la víctima pueda ah, contactar con el banco o, cambiar la contraseña el más rápido posible. E, esto es el, más, eh, lo que sugerimos que, uno debe hacer. Ah, y también en algunos países es importante formalizar una queja en la policía para dejar registrado esto, ¿no? Esto incluso puede resguardar una víctima como teniendo ahí una prueba física de que mira, este fue ah, un fraude y los datos son informados, yo pedí para que la banca congelase la cuenta o cancelara la tarjeta y tengo acá la prueba. Entonces, depende del país, esto es lo que sugerimos a las víctimas. Además, es entrenar el ojo, ¿no? Para que uno pueda identificar un ataque así. Y esto, claro, depende de entrenamiento. Fabio, eh, ¿qué tan factible es que un ataque de estos de phishing termine descargando un programa malicioso? ¿O esto solo pasa en versiones muy viejas de, de Android? Ah, mm, no, esto, esto puede pasar, pero de verdad no es común, porque el reto del criminal que hace un ataque de phishing es colectar credenciales y no exactamente ah, infectar un dispositivo, porque que este criminal necesita solo las credenciales, la contraseña, la fecha de nacimiento, otros datos ¿no? para, necesarios para completar el fraude. Entonces, no es nada común que un ataque de phishing distribuya algo malicioso. Ah, pero aún así, es importante que la gente ah, tenga en consideración que eh, en los dispositivos móviles es aún más difícil identificar un ataque de phishing, porque muchas veces llega por correo y las protecciones nativas de los sistemas móviles para bloquear ataques de phishing son nulas, inexistentes. Aún más difícil se hace porque para visualizar la URL, el enlace verdadero en un, mensaje, en un correo, por ejemplo, que uno recibe, es un poco difícil en el, móvil, ¿no? Eh, en, el desktop tenemos más herramientas para hacer este chequeo. te doy un ejemplo práctico. Ah, es bastante difícil en el teléfono verificar los headers de los, ah, ah, los, headers de los correos que recibimos. En el desktop es bastante fácil, pero en el teléfono móvil no. Su cliente de correo no te da esta opción y esta es una acción necesaria muchas veces para evaluar un mensaje, para decirle si es un, ataque de phishing o no. Entonces es un reto bastante grande identificar ataques de phishing en el móvil, por esto nuestra sugestión a la gente es que tengan un producto de seguridad instalado. Fabio, pregunta, <laughs> ¿estos productos de seguridad me van a escanear todo lo que tengo en el móvil o solo en el navegador o algo así? Porque muchos de, los lectores nos decían, oiga, yo no sé si, si al darle clic me descargo algo o si terminé descargando un troyano o un tracker o algo así. Eh, entonces, ¿la solución me va a escanear todo o me va a mirar solo lo del navegador? Sí, los productos de seguridad hacen las dos cosas. Primero, ah, analizan las páginas web y los enlaces que uno hace clic. Y segundo, pueden analizar lo que está, las aplicaciones que están instaladas o que fueron descargadas. Entonces, si uno fue víctima de un ataque y en este ataque uno acabó instalando algo en su teléfono, también es una, una buena cosa instalar un producto de seguridad y hacer una verificación completa de todas las apps instaladas. Nuevamente, en los ataques de phishing no es común que uno te pida para instalar algo, pero si se pasa, ah, es una buena idea tener un producto antivirus que va a chequear todo lo que está instalado y remover lo que es malicioso. Ok, estos productos están disponibles para iOS y para Android, ¿cierto? Porque en una época no había mucho para iOS. Sí, este es el problema. No, para la, plataforma de Apple no están disponible porque Apple así lo hace. Apple dice que no hay código malicioso, no hay app maliciosos para iPhone, lo que no es verdad, porque sí lo hay, pero en una cantidad más pequeña cuando comparamos con el Android el Android en muchos países tiene 90% de market mm. share, o sea, 90% de los smartphones en un país son Android. Entonces, claramente los criminales direccionan sus esfuerzos y sus ataques a, los smartphones Android. Entonces, ah, eh, numéricamente hay mucho menos código malicioso para infectar un iPhone. Aún así, si un fabricante de, antivirus o de software de seguridad quiere disponibilizar algo, Apple no lo deja por el marketing que tiene. Entonces, los usuarios de iPhone no tienen mucha, mucho que hacer. Ah, en general, nuestra sugestión a, a, los usuarios de iPhone es que tomen mucho cuidado con ataques de phishing. Porque un ataque de phishing puede llegar en cualquier plataforma, porque llega por SMS, llega por, por correo, llega por WhatsApp. Y si uno hace clic ah, en un enlace malicioso, este se habrá en cualquier navegadora, e incluso en el Safari. Entonces, en general, para los usuarios de iPhone, eh, lo que ah, sugerimos. A los usuarios que tienen Android, hay excelentes productos de seguridad gratuitos, incluso el nuestro, que uno podrá instalar y tener una protección básica. Bueno, y acá hay otro punto que generalmente nos dicen y es, cuando es gratuito sí es seguro, porque la gente ya desconfía, como dicen por ahí, no hay, no hay nada gratuito en esta vida. Sí, sí, entiendo. Ah, los productos de seguridad básicos son gratuitos, pero si el usuario quien quiere algo más, por ejemplo, una VPN para cifrar sus datos, o entonces un software anti-theft, anti-robo que va a bloquear mi teléfono si el teléfono es robado. Estos son recursos extras que ahí sí uno tendrá que comprar la versión pagada. Pero no es nada caro. Ah, hoy los mejores productos de seguridad se ofrecen de forma muy barata que se paga un valor anual y si uno no quiere, si, aún así uno no quiere comprarlo, hay la versión gratis que ofrece la protección básica. O sea, ¿qué es la protección básica? Chequeo de enlaces que uno recibe de cualquier forma y chequeo de la aplicación al momento de instalarla. Ok, Fabio, pero anteriormente en los antivirus de PC, cuando uno los instalaba los gratuitos, tenían una base, por así decirlo, de consulta de virus muy pequeña esto no pasa en el móvil, ¿no? Eh, según entiendo, la diferencia con los pagos es los servicios extra, pero la base es la misma. Exacto, no. Hoy los productos de seguridad, que conozco, incluso el nuestro, no hace distinción si el producto es el gratuito, si es el pagado, no. La base de detección es la misma. Perfecto. Bueno, Fabio, muchísimas gracias en serio por todos tus consejos y por compartir el conocimiento con nosotros y como siempre te esperamos en texetera.co. Gracias por la oportunidad.